cerita tentang cinta kita Meraih cita-cita berdua sebuah maligai indah Rindu menerpa belahan kasih mesra Meresap dalam jiwa Cinta melekat dalam raga Kehangatan mentari mulai menyelimuti Cerca cahaya menanti insan yang jatuh hati Tiupan nada lembut mesra sejuta pesona merdu Suara indah tebar aroma mekar merona Rasa cinta membara hati terpana Tak sirna bergelora asmara Tak pernah sirna bergelora asmara Cinta sejati kan selalu abadi Cinta yang suci datang dari Sang Ilahi Bagai bunga rangkai beri indah di jiwa Pancarkan sejuta pesona Buat terpana Kehangatan mentari mulai menyelimuti Cerca cahaya menanti insan yang jatuh hati Tiupan nada lembut mesra sejuta pesona merdu Suara indah Tebar aroma Mekar merona Rasa cinta membara Hati terpana Tak sirna bergelora asmara Tak pernah sirna bergelora asmara Sirna bergelora asmara pernah sirna gelora asmara Cinta sejati kan selalu abadi Cinta yang suci datang dari Sang Ilahi Bagai rangkai bunga beri indah di jiwa Pancarkan sejuta pesona Buat terpana Juta cerita tentang cinta kita Meraih cita-cita Berdua sebuah maligai indah Rindu menerpa Belahan kasih mesra Meresap dalam jiwa Cinta melekat dalam raga